خاک سرتون بریزم مرسی که ها عوضی هایی به درد نخورد نگاه کن خدا وکیلی بدون شلوارمو بدم مالا چی؟ بله اونها کل اینجا تخیدن کوف کردن رفتن مرتکای عوضی آبشار انداباد بسته دیگه زیاد از اینجا گرفتم صدا به صدا نمیرسه آی چی <laughs> کسافت هایی به در نخور ریدن اینجا چرا خاشقال آقا آقا حتما بیای انداباد استان زنجان شهر دوستای انداباد سمت ماهنشان خیلی دوستانی که تلاش میکنم به اینجا برسن حاج یعقوب چطوری؟ سلام این برو نگاه کن احمق اوی پخمه آره اولاغ حاج یعقوبه اومدم ببرمش خونه بنزین دیگه خیلی گرونه باید با اولاغ این بر بریم بریم شیرین نهار رسیدیم باید آتیش روشن کنیم آقا رضا مسئول کباب و اون یکی آقا رضا مسئول فلافل <laughs> به دوربین سلام کن راجب پخت مرغ توضیح میدید مرغ نیست اولا خروسه خروس آره، از لحاظ جنسیتی فرق میکنم بعد الان بریم سیخ میزنیم خروس محترم رو و میخوایم روش جون کنیم انشالله که بچسب چسبش هم دوقلو انشالله خب در, در حال سرخ نمودن اونجا هم بچه ها جوجه میزنن آماده آتیش <laughs> نفس اجده <laughs> خب حضرت ابراهیم رو بیارید اشتباه شد یعنی چی؟ <laughs> خب چی؟ اونجا چیه؟ بریم ببینیم اونجا چیه از این بر خب میبینید که آره رفتن یه دونه کانال ساختن که از بالا آب و قشنگ هدایت میکنم به سمت مزرعه خودشون خیلی جالبه آره چی آقای رضایی یه ذره بله. بزن حواس حواسم نیست با این دعوا کنم داره آره، آماده میشه بله اما شما میخوام بخورم به شما هیچی نمیدم تنهایی آره تو را باشه دیگه چاره نیست <laughs> خب بهله کلی آشپز اعظم آشپز اعظم آقا رضا پس درس پس اینو استاد نه بابا مخلصیم بله کلی نصفش مال منه نصفش مال خودم باز به به غذا آماده خوردنه باشید بیایید در حضور جوجه دارن فلافل میخورن <laughs> چه نفس قوی دارین شما خب، غذاها رو خوردیم و طبیعت تمیز کردیم و برمیگردیم میریم یه جای دیگه شد برمیگردیم از خود روستا دوباره بریم به جای دیگه پای رنگی که میگن نه پای رنگی ماهلشان رنگی رنگیه نه اون رنگی رنگی نه اون جی بی تی اینا یکی دیگه است چیزی آیا دیده میشه یا نه خب آهنگ ترکی گرن ایران اونو قامت بله قبرستان پیکان ها اندام اینجا وقتی خیلی خیلی باید خیلی بله خب یه جای دیگه برای اتراق هندونه هم آوردم براتون چی؟ دوستم آقای کندی است نجات بله خوب بله داریم رد میشیم که چه کوههای خوبی چی؟ چیه؟ یا خدا ای بابا سانسورش کنید دود چیه بابا دودکش های جن چی؟ استغفر الله خدای ما رو ببخش والا یعنی چی؟ بلاگمون چقدر بد شد یعنی چی آقا مسخر بازی چی هستنه جمع کنید بابا خب قلعه بهستان قلعه طبیعی هزلوزم هزلوزم بله همه از دل بود همه از دل بود همه از دل بله دو نفر میبینیم که دارم هم درگیر میشن آره بزن ببینم آفرین ببینم کدومتون میزنین خب علی بهستان بریم داخل یاش رضا ریدی یا نه به این قلعه مخوف خوک فناک بله یه زمان اینجا ملت رو می آوردن نه اینجا معتادای اون زمان جمع می شدن و تریاک می کشیدن منم باید میام اینجا چی؟ چی؟ صدا قشنگ میپیچه همونطور که میبینید گوهات مردم چی؟ ای خدا بله یه زمانی توی این قله اومدیم یه طبقه بالاتر زندگی میکردن الان فقط ملت میان اینجا بشاشن بله اونجا شاشیدن همه جا شاشیدن اه اینجا ریدن چی ریدم دهنتون بابا این چه وزشه بس دیگه بریم خب بریم اینجا چی؟ یه جای دیگه است یا خدا پلس آیا برم آیا ندم پشمام چی؟ Ee, Hatırlayın ki ben mi tersem çünkü bulukları ters. Ne? Ee, ben mi geldim? Ee, ben geldim. Baş. Benim dondum düşürdeydi Çabuk şut vermeyeceğim Yarısı değil dondum düşürdeydi Gel gel güle gel